السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وراح نكمل حلول تمارين الاستيعاب الفصل الخامس هنا اكو شغلة مهمة بعض التمارين أنا ما تطرقت للحل مالتها لأن مو كلش مهمة فإذا أستاذك اللي بالجامعة متحدث عنها أو حالها تقدر تتواصل وياي على تليجرام آه، عندنا حلول إن شاء الله يعني من بعض الجامعات واحنا بدنا نشتغل على ملزمه ان شاء الله راح تكمل الملزمه بس مو هسه يعني تتاخر فاذا عندك اي تمرين تواصل ويانا او تدخل على قناتنا على تليجرام راح تلقى هذه الحلول بعون الله سبحانه وتعالى هسه خلينا نتحدث على بعض التمارين الأخرى مهمة Complete each figure of speech with your own idea بهذا التمرين يقول كمل أشكال الكلام بهاي الفراغات واكتب بفكرتك الخاصة هنا بهذا التمرين هو منطيك مفردات او منطيك جملة يقول لك بهاي الجملة اكتب لي الفراغ ومن تكتب الفراغ يكمل المعنى برأيك الشخصي هذا يا figure اوف سبيتش يا شكل من اشكال الكلام تناقض تشخيص شنو هو فمثلا الأولى يقول It rained so hard yesterday بارحة كلش مطرت هواية The sky was like فراغ السماء كانت مثل يعني عندك أكثر من جواب تقدر تقول uh, waterfall شلال أو تقدر تقول شاور شاور كلمة شاور يعني uh, بمعنى الدوش يعني مطرت مثل الدوش هذا شنو هذا اذا اريد يعني نعطي يعني آه، شكل من اشكال الكلام آه، يعني راح يكون هنا simile راح يكون عندنا هنا simile simile لان الموجود عندنا لايك like. ثانيا ماي مايند واز ماي مايند واز مثلا نقدر نقول بروكن بروكن مشين بروكن مشين دماغي كان آلة مكسورة شلون الآلة الآلة مكسورة هنا هذا نقدر نقول personification تشخيص نقدر نقول عليها تشخيص uh, I finally took vacation after five years I felt like رقم ثلاثة I felt like a free bird من أخذت أني العلاج حسيت بأني أني طائر حر وأيضا هذا سيميلي يعني هو يعني يفضل ان انت تكتب سيميلي وهاي الاشياء حتى تفهم المعلومه يعني اكثر حتى لو هو الاستاذ او انت يعني والكتاب ما طالبها من عندك بس حتى تفهمها I received unexpected bounce from my employers the big check يعني هواي استفادت من الموظفين اللي عندي هذه آه، هذه the big check was the winning هذا الحل إيه، هذا هنا طبعا هذا الفراغ واز كان وهنا البيج تشيك يعني الشيكات الكبيرة أو الشيك الكبير كان يعني عندهم فد مسابقة أو هيجي حظك يا نصيب زين حظك يا نصيب هيك يعني عندهم فد شغلة فهنا هذا يعني إذا أريد نعتبره فهو هو يعني آه أيضا نقدر نقول عليه personification I the movie I saw last night so boring. It was like sitting and waiting the grass to grow يقول الجلوس على مشاهدة هذا الفيلم الليلة السابقة كان بمثابة بمثابة الجلوس على العشب حتى ينمو الجلوس وانتظار على العشب حتى ينمو اذا الفيلم كان كلش مهم اعتقد هذا يعني نقدر نقول عليه personification was like. اذا عندنا لايك like لازم نقول سيملي اذا ما عندنا لايك like لازم نقول يعني فد شيء اخر فطالما عندك like لازم نقول علينا سيملي رقم ستة الحل راح يكون crazy or clown monkey the five years old at the ات at the birthday party وير screaming and laughing like يقول السنين الماضية كانت تضحك مثل مهرج مضحك طبعا هذا أيضا بيرسونيفيكيشن تشخيص أيضا هذا تشخيص My feet were اه عفوا هم عندك like ارجو المعذره هم ايضا طالما عندنا like بدون تفكير راح نقول عليها simile اذا ما عندنا like راح نقول عليها metaphor آه، راح نقول عليها عفوا personification آه، العفو ارجو المعذره زين رقم سبعه ماي فيت وير لايك اولد تاير ايضا هذا آه، يعتبر طالما عندي like راح نقول عليه simile وهنا ايضا عندنا like ايضا simile ماي فريند لايك نوفل زين يعني ومرات يعني هو المعنى هم يتشابه يعني المعنى هم مرات يحكمك بس انت بشكل عام هنا ذني فراغات واستاذك هم راح يحل لك اياهن اكيد اذا ما استاذك ما حل لك اياهن فانت ذن الحلول ان شاء الله تستفاد من عندهن بالنسبه للمرادفات اللي موجوده بالشابتر الخامس هذه هذه أهم المرادفات اللي تنحفظ وكلش مهمة هذه أهم المرادفات التي توجد في شابتر الخامس لازم تقرأ وتحفظ لأن تجي فراغات أو اختيارات أو أي شيء حسب طبيعة الأستاذ أيضا عندنا هنا تمارين أخرى هذا هنا آه، بمثابة مرادفات literal meaning uh, marking الفيجراتيف uh, مينينج uh, اللي هو المعنى المجازي ال figurative meaning معناه هو how to make how to make him creative how to make him يعني انه يعني هو شوف هو المعنى المجازي او الاستعاره ان الواحد يستعير يبدع بافكار جديده هو احنا يعني هو هنا ذن يرتبطن بالافكار بالتفكير الابداعي creative thinking ليش؟ لانه انت راح تبدع اشياء جديده تجيب فد اشياء يعني يعني شلون طريقه اخرى فهذا كليته تدرج ضمن ال creative thinking زين كذلك هنا stay in his mind هاي امثله طبعا هو هنا معطيك مثال سات ان ذا فور مثلا يعني هذا ويريد المرادف مالته هذا هو المعنى الحرفي مالته يعني اكو معنى مجازي واكو معنى حرفي هذا هو المعنى العام يعني هنا ذني تتكلم عن المعنى المجازي وعن المعنى الحرفي يعني مثلا هسه احنا يعني عندنا مثال عندنا بالعراق هنا على سبيل المثال احنا نقول نقول هذا يعني شلون شلون وضعه والله هذا فوق النخل شلون يعني فوق النخل هنا المعنى الحرفي مالته انه واحد قاعد فوق النخله هاي وهذا الشيء يعني مستحيل هاي هذا المعنى الحرفي المعنى المجازي مالته انه هذا الشخص وضعه كلش زين وضعه تمام زين فهو هذا المعنى المجازي انه انت تنطي مثال او تنطي مثل هذا المثل يعني شوف المعنى الحرفي مالته يختلف والمعنى المجازي يختلف فهنا ال ال يعني منطيق جمله هو, هو وهاي الجمله يريد المعنى الحرفي مالتها ويريد المعنى المجازي احتمال بالامتحان يعطيك جمله ويقول لك اريد ال literal meaning واريد المعنى المجازي المعنى الحرفي والمعنى المجازي زين فهذه هي الفكره مال هذا التمرين وهاي وحده كل كلمه تشوف قدام هذه والحل هذا المجازي هذا المعنى الحرفي وهذا المجازي وهذا ايضا نفس الحاله فهذه هي فكره التمرين هذه هي فكره التمرين عندنا ايضا true وال false لاني يعني لان مال ال unit القادم زين يعني مو هذا ال unit بس هم يعني حتى حبيت انطيه لكم وهم ان شاء الله راح نشرحن بالمحاضرات الجايه بقت عندنا هذا اخر موضوع بالنسبه للكتابه هذني اكو مواضيع يريد من عندك تكتب عنهن فهذا الموضوع قلت لك حسب استاذك اللي بالجامعه هذه مواضيع تكتب عنها انت ال creative thinking التبديع الافكار يعني شلون أن الإنسان يبدع بطريقة تفكير جديدة وإلى آخره اذا المفردات هم حسب الأستاذ أكو أستاذ يقول لك أريد اشتقاقين أكو أستاذ يقول لك ما أريد يعني هن مفردات مهمة لازم نحفظن أول وتالي وحسب الأستاذ فإذا أستاذك اللي بالجامعة طلبهن من عندك اقرأهن أستاذك ما طلبهن من عندك لا تقرأهن هذا كل ما يوجد بالنسبة لشابتر الخامس الجزء الثاني اليوم خلصنا من عنده إن شاء الله الدرس الجاي المحاضرة الجاية نتحدث عن الشابتر السادس ونحل تمارين